इतने बरसों में तुम हमको नहीं ना पहचाने I am a very very bad man if you are bad I am your diet